Ayuda. Ayuda. Estoy <laughs> perdido. Estoy perdido. Estoy <laughs> perdido. Estoy perdido. Estoy <laughs> perdido. No sé. No sé cómo llegar. Adiós. <laughs> No sé cómo llegar. <laughs> No sé cómo llegar a donde vosotros. me estáis, por favor? Ayuda. Ayuda. me estáis, por favor? Ayuda. Ayuda. <laughs> Estoy todo perdido. Estoy perdido. Estoy todo perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy Ayuda. Ayuda.